میگن تو بلاد کفر امروز 31 اکتبر مصادف با روز هالووین بله بله از اونجا که ما هم همیشه ملت در صحنه هستیم در جشن البته خب ما برای خوشحال شدن بقیه که خب ناراحت نمیشیم که اگه بتونیم شادی داشته باشیم خیلی خوشحالیم ولی <laughs> این جشن رو هم همچون جشن عید نوروز برای خودمون <laughs> یک سنت همیشگی کردیم آره در ادامه میریم هم یه gameplay ببینیم از بازی که قدیمیه ولی من بازی نکردم و من باش نترسیدم <laughs> و دیدن یه تعداد از Halloween costume های مردم ایران پس از اونجا که میدونم شما که اهل subscribe کردن و زنگوله زدن و اینا نیستی برید این زیر <laughs> همینجور که اون علامت هم داره میگه خوشگلانیم دینگ دینگ subscribe رو بزنید به like اتون هم نیاز دارم در من یه تیترای برم بیام خب سلام چطورین؟ خوبین؟ هالووینتون بخیر هالووین چی با بگیم الان با هم دیگه تا هم دیگه میبینیم بگیم چی با بگیم واقعا من الان هالووینتون به این سالها <laughs> جنومنتون به در آقا این بالشتا که این پشت آره باید بیاد پشت گردنم من میذارم پایین تر چون کمر درد دارم قوز ندارم این یه پشت گردنی روی این صندلی تعبیه شده میفته پشتم شبیه گوژپشت میشم ولی خودم که هم دوربین جلو نیست اینجوری روش لم میدم آقا بریم اولا یه تعداد میم ببینیم از بچه های ایرانی که کم و کاستی نذاشتن برای این اعیاد مقدس Halloween. <laughs> بریم چند تاشون رو ببینیم بخندیم بعد بریم سراغ gameplay بازی چیز P.T. آره P.T. من بازی نکردم قدیمیه OK. OK قدیمیه کی داده کی گرفته من گفتم جدیده بریم چند تا میم ببینیم بیایم بریم بریم بریم بریم بابا خب آقا بریم بریم اولیشو ببینیم <laughs> ببینیم ایرانی چیکار میکنن آقا اولی ببینید کاری ندارم کاستوماتون که خب تو حلقم خب ولی هالووینه شما دارید با آهنگ فتانست یا چیز یا ناهید <laughs> آخه این چیه دارید باش میرقصید منافع قاطی شدن صنعتی و سنتیه <laughs> یعنی از همه چی استفاده میکنن ملت ها چندشو اولا چرا دارید با دست میخورید این چه صداییه چرا لوازم آرایش مامانتون رو تموم کردید <laughs> چرا حال میکنید با شنیدن این صدای ملش بلوچ مزخرف خب اینا به هم نمیسازه نودل میخورید با کیک یوبوست میشین و خب اینم از یه خلاقیت ویژه از یه زوج ایرانی خیلی خیلی کاستومتون خوب بود خب، تمام خیلی تاثیرگذار بود آقا بریم بازی وحشتناکمون رو بازی کنیم ما به رسم ادب و احترام به این روز عزیز بریم یه گیم پلی بذاریم ها تیتی خیلی جدید نیست ولی من بازی نکرده بودم شاید از ترسیدن من شما خوشتون بیاد چه میدونم خدا رو چه ما که داریم از هر وسیله استفاده میکنیم اینم روش شاید شما ترسیدن ما با بازی قدیمی خوشتون اومد بریم ببینیم purchased the rifle used in the crime at his local gun store two days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. The day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His six-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month. Remember, last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care. دوباره همه اتاق است که این تابلوه بود که آره نقاشی بود هنوز همونه زمان جلو نرفته قلبم بد میزنه حاجی پا آمد من با این هدفون هم خیلی تیز میشنوم هدفون تنظیم موسیقیه صداهای ریزم میشنوم آی <laughs> چقدر تابلو چه شکستگی رو دیوار بود این دره بسته است چراغش روشن شد صدا بالا اومد من به سگ ترسیدم برم قفل کجا با برم یا اول فضل حاجی این در واقع کن دره تکون میخوره من جرأت ندارم برم بازش کنم Flipping. چیکار بکنم همه در قفلن که چی بر نمیداری؟ به شما نمی ساعت جلو نمیره از من برم بیرون ولم کن میترسم بیام بیرون از رو زوم RMB او دروا شد دروا شد دروا شد سپا رو میشنوین اوه. من میترسم Oh! Borç. Sıkır yenme lazım. Oh. چقدر مخوف عوض نشده هم عوض نشده بله این تابلو عوض شده ما میدیدیم از تو پنجره ای بای در بسته شد بست حالا چه خاکی به سر کنه خب دره با شد جراتشو ندارم برم تو Ver ben size şunu. آقا من مثل اسب ترسیدم صداش خیلی ترسناکن و این ساعت لعنتی عوض نمیشه عوض شده نه همونه چیزی چشم جانم و نه سودا بود نه سیگار دارم هیچ یا اول فضل اون چیه؟ گفت دست به شماره گیر تلفن نزن